Queste sono magliette Guarda solo la guida costa 150 euro Io ce l'avevo questo gioco Che cosa ci sarà dentro in questa palla bellissima in un giorno di pioggia Andrea e Giuliano avevano incontrato Licia per caso, ma se siete in Giappone in una giornata uggiosa ed incontrare una vestita come una clochard anni Ottanta non vi frega nulla, potete godervi un giorno nella magica Nakano Broadway, una galleria commerciale al chiuso che ospita uno dei negozi nerd più imperdibili. Tra l'altro codesto è il luogo dove Seba ha incontrato per la prima volta la vostra Lilletta ed il suo fidanzato, per cui farà un tour irripetibile dove visiterà i luoghi visti assieme. Ecco qua la Broadway di Nakano piena... Beh, non siamo ancora... Questa non è ancora la Broadway, vero? Ah beh sì, in teoria si entra da lì. Ah sì. Questa, beh questa è un po' la Shotengai pre-Broadway Broadway, quindi non siamo ancora nel cuore della città ma ci stiamo arrivando, quindi si va all'arembaggio. Ciao a tutti, sono Sebastiano e questo è un nuovo video. Ci sono un sacco di negozi, eh questo è nuovo, non c'era prima. Nuovo, questo è un tipo di panino con dentro ah, sì? il formaggio e il curry dentro. Ah ma dai. Tantissimo eh. Oh, Buono, poi tocchero, ma... Eh. bene. Sì, Praticamente si scioglie in bocca. Non è una cosa che mangerei io eh, però non siamo ancora nel cuore e della, della Broadway Però già qui c'è un negozio di videogiochi Qua io ci ho comprato il caricabattitore de, <laughs> del Nintendo DS Che avevo scoperto che per giocare a Project Zero mi serviva il Nintendo DS 3D Questo era il mio gioco preferito, tipo Super Mario World Io questo ce l'ho Comunque i negozi di videogiochi aprono e chiudono, eh, di continuo che... Guardate però che c'è Peach sposa Tra l'altro nel gioco non si capisce se si sposa con Mario o con Koopa Guardate che bello, se dovessi andare in Italia a regalare ai miei amici, non romperlo, se dovessi regalare ai miei amici il cerchiello con sull'albero di Natale, secondo voi piacerebbe? Poi c'è il cerchiello con la stella di Natale, è bellissimo, poi è bello perché lo puoi usare sia per Natale che per l'anno nuovo che per Pasqua secondo me, perché è proprio con l'immaginario... Era eh, per Mario Odyssey. Era eh, per Mario Odyssey, sì, è quella, quello di Peach. Poi ci sono... Ci sono tutte le renne, io me ne sono comprata una al 100 yen store, invece queste costano ben 1000 yen, almeno il 100 yen invece è più bella dai Costarino, ma queste cosa c'entrano con Natale? Infatti sono le parrucche, vabbè, andiamo, non credo neanche che si... Ah, infatti vedete i mini pognon, i minion, i minion, i minion, i minion, i minion E poi questi uh, coniglietti, Indemoniati i, coniglietti indemoniati eh, post da mettere come guanti bellissimi Vabbè proseguiamo che siamo quasi all'inizio di Broadway Quella vediamola in lontananza un po' tipo la mecca Nakano Broadway Ecco qua che siamo arrivati a Nakano Broadway Questa è l'entrata Spero di non inquadrare nessuna faccia lo faccio inconsciamente Se capita scusate cerco di mirare in alto Si entra già e c'è subito Reiji Matsumoto Questa la puoi anche comprare non chiedetemi il costo Però mamma mia guardate che, che V-line invidiabile A me piace tantissimo questo di negozio all'entrata perché di solito non ci compro niente Però vado sempre a chiedergli mille cose E questo c'è tutti scherzi dei computer per poco per poco Guardate che belle queste penne Di solito ecco finisco sempre per comprare una stoppitata così no? Magari me la compro anzi Sono carine no queste penne? Cosa sono questi? Questi sono i scacciapensieri Kuma-chan yo-yo sì, Ah sì, Kuma-chan anche yo-yo Oddio, si illuminano Vedi sono anche yo-yo Proprio Sai quando fanno 10 regali in uno? Cinesate allucinante. Ah, Sicuramente sì Questa forse ha la musica addirittura non, No niente Però non credo che siano originali visto il eh, prezzo eh, <laughs> No figurati Sai ci sarebbero tre zeri dopo Esatto beh Vabbè, continuiamo. Io l'ho incontrata Lilletta per la prima volta qui l'altro giorno e siamo andati a bere in questo locale e ci siamo presi un caffè. È un locale estremamente caldo, il Miyama Caffè. Guardate quante action figure. Sono questi vari personaggi dei Lego, di Star Wars con i Lego e hanno dei costi pazzeschi perché 45 euro, non, so neanche che personaggio è. Poi qua ci sono i Cavalieri dello Zodiaco e poi qua c'è Super Mario, vabbè belli. Altre cose dei Pokémon, Dragon Ball. Questo è proprio il Mandarek anche allo stato puro perché qua ci sono manga manga manga la manga. legge sempre a sbaffo gratis. Eh, adesso vi voglio insegnare un nuovo termine giapponese, tachiyomi, che praticamente sta in piedi e leggi. E è una cosa non maleducata leggere, cioè proprio si può fare, non è. Perché comunque la gente di solito legge, se è veramente interessata compra lo come in Italia che legge quello che gli interessa e poi lo mette giù. Dove non si possono fare video non entro. Comunque, tu puoi affittarti praticamente il tuo pezzettino di, di vetrina e poi puoi metterci quello che vuoi e scegli tra i prezzi e paghi tutto il mese. Questa l'avevo anche vista, questa era in realtà l'avevano anche fatta Non so se l'hanno fatta apposta per il caffè di Ramma che hanno aperto questa settimana Però è simpatico Questo qua è Alien, giusto? Esatto, sì che non so cosa si sta facendo, ma è normale, c'ha sempre la coda messa così o? Ah, scoglionite. <laughs> Eh, un po', infatti. No, è l'oggetto che è fatto di metallo, è fatto di... Ah, ok. Queste sono magliette. Eh, guardate anche questi che sono dei sottomouse, vabbè, questi forse li riconoscete sì, tutti. Sì, però, però guardate che costano, eh, guardate no, che prezzi. 20... Sì, ma scusa, per... ma perché queste due sfigate costano solo 18 Forse euro? Questo è il limited edition e ah, okay. scritto... Perché le sue sono vere mentre queste ce le hanno rifatte, secondo me, per quello ah, che... Eh, no, sicuramente, vabbè, bello. Mike Tyson, vediamo Vediamo se dietro c'è l'orecchio che ha mangiato ma... No, però no, potevano metterlo Magari potevano dartelo come gadget Qua, vabbè, a parte che c'è l'angolo Miyazaki, quindi sì, sì. io adoro questo personaggio qui in particolare Sono stato nell'hotel di Nara e era super simile, cioè l'hotel era molto simile a quello della città incantata Se non vi siete visto il video dell'hotel di Nara andatevelo a vedere, è sul mio canale Poi qua ci sono altri personaggi, cosa sono queste calamite? Splatoon, ecco un'altra cosa che adoro Guardate quante cose, le, le scatolette per gli animali, le scimmiette Oh mio dio, a me queste bambole fanno fanno paura Tra l'altro c'è una fan che me l'ha fatta anche tipo di me mi fa veramente paura Guardate che bel fisico che c'ha questa Guardate che vita sottile E poi tutti i vestiti E poi i capelli Non costano neanche tanto Eh sì E poi devi... Ma scusa ma gli occhi te li... E poi li trucchi te sì, immagino Sì immagino che questi sono qui da Ma vedi perché poi gli occhi te li No però gli occhi li compri e li attacchi No però no non so, guarda, per fare non si capisce. No, si devi tagliarli e poi incollarli. Queste sono più belle però perché eh, sono vedi, proprio... questi esatto, questi sono gli occhi quelli di prima. Ah, questi sono brutti esatto. però, vedi, questi ah, sono incollati crollati invece questi sono proprio dentro se vi interessa fatemelo sapere e ci faccio un video comunque questo negozio si chiama Parabox se vi va di andarlo a vedere qua praticamente comprano la cosa tue vecchie e te li comprano e poi le rivendono vedi lui che sta vendendo tutti i giochi del Super Nintendo vendono anche le cuffie per la musica guardate oh che belli e questo è Candy Stream Fighter questo è ma ah, perché sono colorati così ma perché così te li devi colorare sono... da solo però sono brutti sono ma proprio anni 80 trash ah ok e questi sono i vari gelati ciao sono... Ciao ragazzi. Ecco, cosa sono? È eh, tipo console fatta apposta, il Back Boy sarebbe Ah, il Back Boy, boy ah, boy, ah. ah. il coso. Questa è una calamita? Eh, però questa è figa Questa è di Final Fantasy XIV eh, sì. E qua ci sono tutti i personaggi di Final Fantasy penso no? Tipo questo qua lo riconosco che è quello del 9 Questo è Cloud del 10 Costano la bellezza di 15 euro Invece Cloud ancora di più 23 euro Questi sono un po' meglio vedo No però scusa eh, Rinoa costa di meno di Yuna del 10.2 che fa cagare Yuna del 10.2 era la cosa Cioè questo io ci ho fatto il carry l'altro giorno, il carry di Dragon Quest, uno schifo. <laughs> Immaginavo. Però, però, è simpatico il personaggio. Questa io me la ricordo, questa quando starnutiva diventava bionda. Non lo so. Se, se, lo sapete scrivetemelo nei commenti. Io sai cosa spererei? Che facessero il crossover con eh, l'uomo tigre e rispolverassero il dottor ah, no, il, il, il mister no. Vabbè, bon, basta, esatto. così abbiamo visto abbastanza. Adesso andiamo a vedere... Ah, non ci sono più <laughs> quei disegni tristissimi dei bambini che avrei voluto commentare. Di solito qua sono sempre appesi disegni di bambini, ma si vede veramente l'arte e veramente meritano. Qua il mio amico si è comprato un robot gigantesco, il fidanzato di Lilletta. 1200 euro per sto robottino qua. Guardate qua tutte le cose delle Sailor e guardate che cosa ho trovato. Ho trovato anche le Sailor del live action. Con la nostra gnocca di bambù, vi ricordate al primo posto che avevo messo la Keiko, che però questa questa non ci assomiglia neanche un po' ma fa lo stesso entriamo per farvi vedere ancora più cose in questo meraviglioso negozio e guardate che cosa c'è che cosa c'è che cosa c'è altre action figure di Sailor Moon costano tutte tantissimo a parte l'odiatissima Kibiusa che praticamente te la tirano addosso infatti costano tutte tipo non lo so 20 euro 15 euro e ha solo due e mezzo ma sarà un caso? secondo me no Eccoci qua, adesso siamo entrati in un negozio di colonne sonore Stiamo per entrare e io siccome faccio colonne sonore Sono felicissimo di entrare qui Ci sono colonne sonore vecchissime dagli anni 80 Già dalle copertine, cos'è questa? Vabbè serie drama in 80 Ah ok È bello vedere un po' di cose <laughs> Oddio Questo però so... <laughs> cioè, Questi sono anche sì, film un po' più recenti sì. Siamo alla ricerca delle colonne sonore di Fatal Frame Ossia di Project Zero Vediamo se le troviamo lo compro Se non mi costa un rene ovviamente no. Vedete questi sono tutti i videogiochi mm. Questa tipo quanto costa? Ma questa costa 15 euro Questa è la colonna sonora Perché di è fatta da Nintendo Donkey Club Kong. Che puoi comprare solo online in teoria Musica particolare Non tutti tuttissimo questo è un negozio che costa Guarda. tantissimo, che vende giochi vecchissimi. costa. Guardate i costi, 2500 euro per un gioco della Nintendo. Io ce l'avevo questo gioco. Ma alcuni di questi ce li ho di giochi, però costano perché è la versione giapponese. Sì, sì, sì. Guarda, solo la guida costa 150 euro. Cos'è il Game Watch? Game Watch, ti ricordi che si aprivano? Ma che non, non, non c'ero io a quest'età, eh. C'era il Game Boy Color, a, a tanto. Ma scusa, ma i nuovi giochi della, della Wii non hanno il manuale a volte? Sì, certo, non ce l'hanno. Ma non... Come mai? perché per risparmiare ormai si va a risparmiare. Eh. Infatti perché io sono andato in due negozi per chiedere, ma non sapevo che non potessero più Così ne eh. praticamente la cartuccia. Oh. Ed è proprio come l'arcade dentro. E questa oh, è la scatolata. Questa ci appesa tantissimo. Eh, lo so. Queste bambole inquietanti mi perseguiteranno stanotte. Sailor Moon. Dio, le colonne sonore di Sonic, questo è un gioco che non si è cagato nessuno. Cioè, l'ho giocato, non so, mi sono anche riuscito a divertire, ma era un cesso di gioco. Questo come mai è così grande questo Ah, perché è proprio il disco? Che bello, è un LP mi sa. Bello. Catherine è un gioco bellissimo. L'ho giocato, è un po' difficile. Cioè, i primi livelli sono facili, poi mano a mano diventa sempre più difficile. Anche qua Mario Kart 8, che però questo è il doppio. Quali sono le foto dei cosplayer? È mini host, musica dei giochi uh -huh. o degli anime, che c'è una colonna sonora, i mini LP è presente. Sì. E vanno un po' adesso. Ma come sono? Sono fatti a CD? CD? Un CD mini disco. Ah. ah, le situazioni di lui e lei. Slam down. Ah ma dai, figo. Eh sì perché intanto saranno due oh, canzoni. Oh vabbè qua c'è anche quella delle gozza, Ce ne vogliamo fare un'altra? Facciamo veloce però eh. Sono quelle di Yu-Gi-Oh, quelle di Rockman, quelle di Gundam, quelle di Conan. E io tra tutte queste ne ho selezionato una che mi ispirava per lo più, che era questa, che era la misteriosa gaccia per adulti, che costava ben un euro in più, però sono sicuro che mi darà più soddisfazioni. Innanzitutto volevo dirvi che le goccia rocca si chiamano anche eh, Lucky Drop, quindi, che, che quindi vuol dire che si chiamano Fortuna Caduta, la caduta fortunata allora voglio vedere cosa la fortuna darà a me giriamo la ruota ecco qua la nostra palla che si contraddistingue dalle palle normali innanzitutto dal prezzo perché costa 2 euro in più e in secondo luogo dal colore completamente nero di questa palla che cosa ci sarà dentro in questa palla bellissima cos'è? Eh? allora Okay. un paio di mutande per Transformer secondo me Vabbè, belle direi, no? Con anche il buco Vediamo, vediamo, le istruzioni ah, ok questo è il davanti e questo è il retro Carino anche come regalo Farò un giveaway live per questa palla Nel senso che la lascerò esattamente dove l'ho ritrovata Per questo lucky drop La lascerò esattamente qui Bene Anche sì Quindi si conclude qui questo meraviglioso video Vi ricordo che chi vuole questa gacciarocca fortunato caduta se la può trovare qui Spero che questo video vi sia piaciuto Non dimenticate di prendervi questo Lucky Drop Questo giveaway live al Nakano Broadway Lo trovate proprio qui in questa palla nera, in questa gaccia per adulti Noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video Non dimenticate di condividere questo video Mettere un mi piace e commentare qui sotto Ciao! is it